Chwyciłem za nóżkę A ja cię zabiję. Śpiewając tak i Budaj I nawet gdy łezka leci po policzkach w krótka chwila Maleńka tobie cieknie już po brodzie Aj słodka, aj piękna Jak ty mnie rajcujesz na Oscara w tej dziedzinie Tak bardzo zasługujesz mi, baby Zrób co zanim odejdę I wanna feel your body Co zrobimy, co zostawimy dawaj się przytulę Nie będzie stała sama Pamiętam jak wakacje Jak słodko wyglądałaś Wiedziałem, że zatęsknisz Że w końcu to poczujesz Weź król latino Z innymi dziś baruję Nie dzwoń do mnie mała Bo na mnie to nie działa I chociaż bardzo chciałaś to cały świat Zatrzymam czas, by więcej Tobie dać Ja kocham mocno serce, tak długo póki gra Mornado do sercu tak, to Ty byłaś moich znak Miłość ta nie minie nigdy, bo bo serce jak wino, z tobą tak miło Zrobię z tobą foto i troszkę zbyt minęło Jak bardzo proste to, że oddałbym wszystko Za każdą tą chwilę, gdy to nie minie Ciebie kiedyś domu na obiedzie przy rodzinie Zostań już na zawsze mą, bo jesteś moją muzyką i lata Które ty i ja za ciebie jak najwięcej Bo ty to cały świat Zatrzymam czas By więcej tobie dać Niech kocham mocno serce Tak długo póki gra I chwila trwa Której ty i ja Za ciebie jak najwięcej Bo ty to cały świat Zatrzymam czas By więcej tobie dać Niech kocham mocno serce Tak długo póki gra co jedno wiem Że tak bardzo kocham cię Nie ty to cały świat Blask milionów gwiazd Zapatrzony w oczy twe W sercu moim trzymam cię Niech ta chwila być nie trwa Niech chwila trwa W której ty i ja Chcę ciebie jak najwięcej Bo ty to cały świat Zatrzymam czas By więcej tobie dać Niech kocham mocno serce Tak długo póki gra Chwila trwa W której ty i ja Ciebie jak najwięcej, bo Ty to cały świat Zatrzymam czas, by więcej Tobie dać Kocham mocno serce, długo póki gra se bien. wreszcie przychodzi noc A ja jestem samotna, patrzę prosto w gwiazdy Myślę co mnie dla pani Efekty są specjalne, jeżeli zechce Do siebie ją przygarnę My nie jesteśmy sami, tańczymy z dziewczynami Jak jaka piękna pani, jej działo jak dynamit Patrzy w moją stronę, ja chcę mieć ją za żonę Całować aż do rana, aj moja ukochana My nie jesteśmy sami, tańczymy z dziewczynami Jak jaka piękna pani, jej działo jak dynamit Patrzy w moją stronę Chcę wziąć za żonę, całować aż do rana Aj moja ukochana czas, a jednak ja Choć bardzo oddalona, bliska tak Którym ze mną jesteś tylko ty Zawsze pójdę w twoją stronę na selfie room Co druga w jeansach albo stringach próbuje zwabić tu Nie twoja liga, tak mówiła, teraz siada w mój wóz Patrzy mi w oczy, się uśmiecha i już otwiera room Teraz kierunek klub, ona kręci blanta znów Patrzy na mnie wzrokiem, co wyraża milion słów nie mogłem dłużej, biorę ją w tango w klubie A ona mnie całuje, w końcu czuję smak jej ust Przesuwam będziesz mi na kolanach Kiedy złapiemy piąt, to pójdziemy do mnie mała To moja Tinder love, tylko moja aż do rana To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love To moja Tinder love, o sobie Opowiedz mi co chcesz Może zostawić numer i wyślesz sms Może zostawić numer albo napiszesz gdzieś Spotkamy się jeszcze raz i będzie jak we śnie 40% to moc, 60% to noc 100% my to nasz lot, 100% nie to mój głos Więc tej bakardi mi do pełna Noc jest taka piękna, ona nieśmiertelna Nie, nie, nie, lewo i w prawo, nie wiem czy to ta, którą to zabiorę do siebie i powiem i tak Przesuwam w lewo i w prawo, nie wiem czy to tak Którą zabiorę do siebie i powiem i tak ze mną całą noc, lewagardy aż do rana Kiedy zgubimy krok, usiądziesz mi na kolanach Kiedy złapiemy pion, pójdziemy do mnie mała To moja Tinder love, tylko moja z do To moja Tinder love To moja Tinder love Yo me voy a tener love. Yo me voy a tener love. Oh. że odnajdę cię Każdy szuka kogoś, kto odmieni los Nadzieja pojawiła się I świat, cały świat zmienił wie. Jesteś odpowiedzią na modlitwę mą Tą jedyną wyjątkową W mojej głowie pozostanie jeden sen Znak, złego znak, że another Alaska's sky. pisałaś Wieczorami wiadomości mi pisałaś Że kochasz, że pragniesz, że bardzo się stęskiłaś Że chłopaka specjalnie dla mnie zostawiłaś I co teraz? A kiss me, baby Zrób co zanim odejdę I wanna feel your body Co zrobimy, Co zostaje między nami Baby, zrób co zanim odejdę I wanna feel your body Co zrobimy, co zostaje w krótka chwila Maleńka tobie cieknie już po brodzie Aj słodka, aj piękna Jak ty mnie rajcujesz na Oscara w tej dziedzinie Tak bardzo zasługujesz mi, baby Zrób co zanim odejdę I wanna feel your body Co zrobimy, co zostaje między nami Baby, zrób co zanim odejdę Wiedziałem, że zatęsknisz, że w końcu to poczujesz Cześć król, latino, z innymi dziś baluję